よく続くわね今日で5日目ぴょこアイスチップにカビが生えちゃうぴょこどうしちゃったのかしらまるで空の底が抜けたみたいうーんもしかしたらバーチャルタイパーランドのデータにバグが生まれたのかもしれないぴょこ何やってんだカイトいいじゃん花瓶ぐらい気をつけろっていつも言ってるだろうるさいよ兄ちゃん口うるさすぎ何だってそうじゃん やれ見張りしろ夜は早く寝ろもっと自由にやりたいよ俺はみんなのためを思って気を緩めたらデリトロスにつけ込まれるんだみんながダイバーランドに帰るには油断したらダメなんだでもよ本当にダイバーランドへ帰れんのかよデリトロスモンスターを倒しても倒しても何にも変わんねえもんなそうだよねひょっとして僕たちずっとこのままなのかな 直樹翔さん崩れる世界エンジェの秘密西暦2100年正義のウェブナイトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちは コンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランドバーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった元の世界へ戻るためには悪のプログラムデリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかないケントたちの冒険の旅は続く やっぱりバグが起こっているピョコ原因はバリアが弱まってデリトロスの邪気の影響をもろに受けているピョコこの点滅している場所で何かが起こっているのかよし誰かに調べに行ってもらおう俺は嫌だぜこんな雨の中出かけていくの右に同じ台この雨が止んでからでもいいんじゃないかなどうせ大したことねえよそんなバグなんかそうだよ 心配なら兄ちゃんが行ってくればいいじゃないかケント君はデリトロスモンスターとの戦いで疲れているのよそれは俺たちだって同じだ僕たちだって交代で出撃しているんだからね兄ちゃんだけが戦っているんじゃないんだぞそんなことケントだって分かってるよでもだからといって何から何までケントにあいいんだちゃん俺が行ってくるこの目で確かめた方が安心だし どうしちゃったのよみんなちょっと変よいちいちケントに命令されて動くのが嫌になっただけさ直樹くん なぜだなぜなんだなぜグラディオンは私を受け入れなかったのだリュト様中途半端な慰めの言葉はリュト様を傷つけるだけだだがグラディオンと結城健人に休息の日などない仲間の心が割れている今こそこのラーダにお任せくださいリュウト様 でもお構いなしに吸い込んでいるまるでブラックホールだ結城健人お前の最も頼りとする仲間がどうなるか楽しみにしているが てこんな雨の日に洗濯係なんてついてないなたく有機解あ変だな誰か僕を呼んだみたいだけど有機解凍よ誰だ私はお前の心の声だなんだって有機解凍よ 結城健人はお前のことをまだ半人前だと思っている結城健人に逆らい彼の元から離れてこそお前は認めてもらえるのだ結城健人からもみんなからこんなことしてられるかくそ思いっきり野球がやりべえな 風間直樹誰だ私はお前の心の声何結城健人にいつも指図されている自分が情けなくないか うと俺たちの勝手だろここはもう飽きたんで他へ引っ越すんだ引っ越すってどこへそれも僕たちの勝手だろダメよいつもケント君が言ってるじゃないみんなが力を合わせていかなければデリトロスは倒せないってケントケントってうるせえや兄ちゃんがいなくったって立派にやっていけるもんね 無駄だよ葵今は何を言っても困ったピョコまいた毒の種が芽を出したよあとはどこまで成長するかグ <laughs> ラディオンドラグオンダイタリオンガリュウお願いどうしたらいいのか教えてカイト君や直樹君たちが私たちから離 ってしまったの葵ちゃん風邪ひくぴょこ グラディオン俺間違ってるのかな自信がないのかケントそういうわけじゃないけどさなんだかみんなの心がバラバラになっているような気がして果たしてそうかなえ葵みんなのことであなたは一人心を痛めているでも心配はいりませんよ今日からここで暮らすか 中は広いからいくらでも部屋はあるよそうだよ兄ちゃんなんかいなくてもへっちゃらだよ大体ケントのやつはよいっつも俺が俺がって一人で全部やりたがるからなあの時だって直樹お前はデリトロスに操られているんだ黙れケントお前を倒すために俺は選ばれたんだ スライス 考えないで突っ走るんだよないつもそうだよねそうだよ僕の時だってさハイキングに行って崖から落ちたことがあったんだ兄兄兄ちちちゃゃゃんんんカイト今行くぞカイトうわ兄ちゃん結局二人とも落ちちゃって夜になってから助けてもらったんだ あの時早く誰かに知らせてたらあんな心細い思いはしなくて済んだのにそうだよな自分勝手なんだよケントってでもどっちも2人を助けるために無茶したんだよねケント君は今度の一件はラーダがみんなの心の隙間に忍び込んだためだラーダがラーダの干渉など 一時的に心にさざ波が立ったに過ぎないそんなものよりもケントたちははるかに固い友情の絆で結ばれているではないかうんあなたたちは心の底で強く結ばれていますそれを信じることです葵あなたは小さい頃魔法使いになりたがっていたわねえどうして知ってるのそのことを魔法を使えれば喧嘩している人同士も仲良くなれるって いつも小さな心を痛めていたわあえンジがあなたの魔法の言葉はよく覚えているわよサバランあんみつチョコレートケーキシロップモンブランパパイヤティラミスラズベリー あなたを抱きしめたいとなと思ったことでしょうでも私は人間ではないの分かってる分かってるでもいいのありがとう私はアリス川博士が亡くなったあなたのママの心をもとに作ってくださったのよそれでもいいもんあなたはママよ私のママママあなたは優しくて強い子心配いらないわ 誰もあなたたちの絆は断ち切れやしないママママその時健人君が来てくれなかったらもっと心細かったんじゃないかな兄ちゃん寒いよ心配するな兄ちゃんがついてるから大丈夫だ おい見ろよカイトえああかりおいこっちだおいそういえばあいつ自分勝手に見えるけど自分よりまず相手のことを思いやってくれてるんだよななんだ 場所に例のデータブラックホールが急接近しているこのままでは危険だ至急彼らを退避させるんだ、うん、分かった畜生どんどん大きくなってやがる立ち止まったら吸い込まれる早く てるなこれを体に負けお前が先ださあカイトしっかりロープを掴んでいろよよし行けだくぞあそれありがとう兄ちゃん気にすんな よしいいぞかりつしっかり捕まって 俺たちはみんなで力を合わせていかなくっちゃなそうさどんな大雨だっていつかは必ず晴れるんだ小さな揉め事なんか気にしない気にしないああ し訳ありません竜斗様まさかこんなに彼らの絆が強いとは計算外でしたなぜだそんなはずはないケントと私に違いなどあるものかこの私の方がケントより全てにおいて優れているのだ 見ていろケントこの手ではっきりさせてやるリルト様お待ちください同系リルト様この私の力で全てを吹き飛ばしてやる んだグラディオンケントリュートフィールドが近づいている緊急発進だ分かった間違 <laughs> って 俺ケントバーチャルダイバーランドごと消滅させてやる感じる今日のリュートはいつもと違うだがお前の好きなようにはさせないおお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 てゆこう We're d i v e 時の彼方まで For future あらだな 雪は吹雪となって俺たちに襲いかかってきたこのままじゃ投資しちゃうみんな待っててくれグラディオンを呼んでくる次回「電脳冒険記ウェブダイバー強さの秘密週末へのカウントダウン」にプラス